السلام عليكم ازيكم عاملين ايه النهارده هنلعب يعني لعبه ببجي موبايل والنهارده هنفوز بال game النهارده معانا اسامه وهيفوزنا عاوزين نوصل 100 مشترك لسه على 100 مشترك 21 21 مشترك مش حاجه يلا بقى بسرعه عاوزين نوصل 100 مشترك في اقرب وقت وانا مجهز حاجات الحفله هناك يلا عاوزين نوصل المقطع ده 10 لايكات برضك يلا اسامه ابدا ال game. انزل تحت انزل تحت نط على طول نط على طول شلت واحد عشان في حاجة غريبة في الحركة عامة انا عايز اشيل الناس هنا اخد تفنيش تايم انا انا طلعت له كنت تقول اطلع من الناحيه التانيه معاه وانت طلعت ابلع شلته في ناس كمان ولا ايه وعندك اه انا شلت الاثنين التانيين في واحد تالت هم اربعة؟ اه تعال هنا الكل الاخير ما تفنش في حد جاب عربية تانية لا ده الموتوسيكل تبعهم ده تبعهم لحظة حالتي بسرعة واحد ورا انزل تحت انزل تحت يا اسامة ابلع إيه؟ ابلع خلاص ماتوا ماتوا على فكرة الله عليا الله الحمد لله اني بتاع بطاقات حمايه الواد لو ما كانش بيلعب هدايا هتلاقيهم بيبعتوا لي اد عندي لا عندي هنا في, في الصاد أه، سوري ما عليه نار في الثاني أه، فنش فنش عشان صحابه نازلين فين فنش عشان صحابه نازلين انت مش شايفهم في السما اهو بباراشوت فنش فنش تعالى يا عم ما انت ما بتصحيش ولا بتفنش ولا بتفنش اسو عم تعال ليه ما بتفنش يا عم يا عم سيبه آه، براحته عشان نصحي جاي جاي عندي ده يخرب بيتك bot. bot لا دي بوتات صح هنعمل تاني بص وقف العربيه آه، على الجسر كده اهو بميلانه بس خلي اللي معاك خلي اللي معاك عشان نمشي اتوقع ان هم ممكن ياخدوا السفينه لا خلي اللي معاك عشان نمشي خلي اللي معاك عشان نمشي طبعا انا لو ركبتها اقدر امشي بيها عادي ما هم ممكن يفجروها او ما تخافش في تروسيكل فوق هنا واتش اوت موت عطيته body عطيت الواد body انا عطيت الواد body ابلع ايه ده انا عطيته headshot انا عطيت الواد هيد شوت وانا بقول انت اللي رامي السموك الناس ورانا ماشي تعال نتحرك الزون الزون طيب طيب ايه ده ابلع يلا نمشي ما بقول لك من الصبح بس صدقني في ناس فوقها انا بلعت طلق يلا بس عشان الزنو ما يقعوا زون يلا انا قتلت و... الواد يلا بسرعه عبد زياده لا اهو اللي ضرب عليا سيبك من سيبك وقعوا زون الاثنين زنا تقتلنا زنا تقتلنا بسرعة بس انا خل بس كل الزوم هيموت العربية حبيبي ايه الفوز السهل ده والله نايم حبيبي يا عيني وي ار ذا best شوف شوف صندوقه تعال نشوف شايل ايه الواد ده شايل مسدس ابو تلات تفلات شوف شوف لبسه شوف لبسه واش حكايه البوست ال game ده شوف شايف الجوكر اه ده بقى نرمي كل حاجه بقى عشان نبقى شوتر بس تعال نرمي كل لوتنا اللي معانا ده كده تعال بقى نوقف بقى جوكر فاهم يا لهوي الجوكر جامد مش قادر اهو شايف كل ال loot ده انا نازل اقيم كسبت ال game. 47 نقطة مش بقول لك اسمع كلامي خلاص يا طيب، شباب انا في لغايه هنا اذا عجبك الفيديو حط like واشترك في القناه والسلام يلا عاوزين نوصل 100 مشترك في اقرب وقت ممكن ووصلوا المقطع ده 10 لايكات